Herkese selamlar dostlarım. Ben Emircan ve bugün sizlerle beraber, beraber e, Rogol'da e, 13 Jason'a yeni gelen gençler rework'ü göstereceğim. E, umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz, beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın ve bu arada yanımda Umut, Batuhan ve Mustafa var. Hoş geldiniz. Konuşabilirsiniz bu arada şu an. Yani hoş bulduğu sesi söyleyebilirsiniz. Ee, eh, tamam. Gençler şimdi e, arada bu videoya 25 like bekliyorum. 25 like. Dur daha gösterme. Şimdi abi yavaştan arena geçelim ve bu arada hala video like atmayan arkadaşlar varsa like atsınlar. Kanka skill'lerini göstermeyin. Skill'lerini şimdi göstermeyin. Tamam kanka ama bak deşe baksana. Takla atıyor. Güzel oğlum deşini çok sevdim ben. Hadi abi yavaştan geçin abi arenaya. Dediğim gibi gençler videoda like atmayı unutmayın. Şimdi abi ee, ilk önce e, Umut gelsene kanka. İlk bir Umut'tan bakalım skill'lere. Umut kanka bir normal kliğini gösterir misin? Ee, normal kliği gençler böyle görüyorsunuz. Ee, bir de E listten çıkartıp bir E'sini falan göster. Bakın arkada skill kullanmayın abi. Böyle E listten çıkar ve E'sini göster kanka. Oh. Ne kadar vurdu bu? Bayağı vurdu galiba. Üf müp. Şu Kayseriliğimi çıkartın abi yukarı. Yukarı çıksın. Ee, şöyle hemen bir daha iniyorum. Hemen hızlıca dostlarım inelim. Kanka gel şimdi. Ee, gel gel gel. Umut gel Umut. Umut Umut Umut Umut Umut Umut. R'sini göster. Oo. Oha. R'si bir dakika. Bir daha bir R'ye atar mısın? R'de bir şey denemek istiyorum ağır e, şey yaptığınızda havaya kaldırdığınızda skill atamıyorsunuz. Çok güzel. Good. Tamam. Ee, bu arada ben de Jason'a geçebilirim abi. Jason kaçtı kanka biriniz çete yazsın. Jason kaç para? 313. Wow. Kanka e, şimdi R'sini gösterdik. E, bir de F'sini alalım. Bu sefer de Mustafa'dan alalım ama. Bu sefer Mustafa'dan alalım. Mustafa. At bakalım. Sende ne yok? Ha tamam lan Batuhan pardon. Oğlum karıştırıp duruyorum. Siz karakterleriniz çok benziyor. Ee, at kanka feyi Batu. O ne lan? Ne yaptı o? Bir daha at. Bum. Aga bayağı vuruyor galiba. E at öldür beni. Aga şu E'si çok güzel ya. Çok OP duruyor cidden. Ee, kanka şey yapalım. Ee, onun C'si falan var mı? Ee, kanka deme deme deme deme. <laughs> deme sen boşver tamam. Tamam sen buradan de yazarak söyle. C'sini kullan kanka bir C'sine de bakalım. Oh. Oh. C'si Oğlum C'si çok güzel. Bu kim lan? Üf tamam. Aga çok... Oğlum itekliyor bir de. Oğlum baya güzel lan. Üf. Tamam lan tamam tamam. Herkes kaydı gitti. Evet arkada bir Discord'a baktım gençler. Linke baktım ve bu adamı da benim profilim Seha. Ee, şöyle. E, şimdi şey yapalım abi. Ee, bir vs atalım. Aynen bir vs atalım. Ee, vs'yi bir Jason'lar herkes bir reset çeksin yukarı çıksın. Herkes bir reset çeksin abi. Herkes bir reset çeksin. Tamam. Herkes bir yukarı çıksın. Yukarı çık. Hemen sen de bir yukarı çık kardeşim. Tamam. Şimdi abi e, Umut'la Batu aşağıya atlasanıza kanka. Evet karşı karşıya geçin. Şu arkadaşı bir yukarı alalım. Bir dakika tamam. Ee, dur bir dakika. Şu arkadaş da bir yukarı. Yukarı kardeşim benim yukarı. Heh. Hadi abi 3 dediğimde yani 3'ten geriye sayacağım başlayın. Ee, bir dakika. 3 2 1 Go. Başlayın abi. Evet. Hangisi alacak? Üf. Üf. Üf birbirlerini zıplatıyorlar. Aman tanrım. Ee, şu an iki tane OP 13 Jason kapışıyor bakalım hangisi alacak. Işınlanıyorlar abi bildiğin. Üf. Üf. Batu güzel tuttu. Batu güzel tuttu. Cidden Batu güzel tuttu. Ve bu arada yeşilli olan Umut Kayra. E, mavili olan da Batuhan. E, hadi bakalım. Üf. Aman tanrım. Hangisi alacak acaba? Çok büyük bir çekişme. Batuhan'ın kombosunu bu arada biraz anladım. E, Batuhan'a uzaktan saldırmak gerekiyor abi. E, Batuhan taktiği biraz bildiği için. E, Batuhan çünkü hiç hasar yememiş şu an. Evet, evet. Batuhan çok büyük hasar yedi. Batuhan ne yapıyorsun Batu? Batu seni savunuyor sen kaybediyorsun ya. Üf, Batu yok böyle işe ya. Şöyle. Gençler e, bir ev baskını yedim yani ev baskını. E, ev baştı. <laughs> Gelin abi şimdi e, yarım candan ikisini de yeniden başlatacağım. E, Umut'la Batu yine aşağı atlayın reset çekerek abi gelin. <laughs> Anne baskını. <laughs> şimdi e, Batu sen 3 vuruş at. Umut sen 3 vuruş at. Birimize normal klik. Tamam şimdi sen onu at. Tamam. Şimdi abi gidin. <clears throat> Go gençler başlayın. Başlayın ya başlayın. Hadi bakalım. Jason kapışmaları başlasınız. Evet. O ona kayıyor, o ona kayıyor. Kim kime kayıyor belli olmuyor. Arkada bir Discord mesaj bakımı oldu. Canlar yavaşlar resetlendi abi. Ee, hadi bakalım. İkisi de birden zıpladı ve Umut Kayra birinciliği aldı. Ee, onu da kestim şimdi. Ve abi bu sefer de şey istiyorum. Gimmick mod ile, gimmick mod ile yani burada Mustafa ile Umut Kayra kapışacak. Mustafa geç kanka karşıya. Gimmick mod tamam mı? C modunu açsan. Ee, bir de Umut senin şu arkadaşı yukarı çıkartalım. Kardeşim çık yukarı. Çık yukarı. Tamam. Evet. Başlayın abi. Go go go go go go go. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. VS'nizi atın. Aga neden yukarı çıkarsın be? Neden yukarı çıktı bu? Dur Eldis'miş. <coughs> Aga Eldis diye küfür etme seni döverim. Heh tamam hadi devam. Bakalım hangisi alacak? Aga ne yapıyorsun? Oo Mustafa sen ne yaparsın? Tamam Mustafa aldı ya bence. Ha Mustafa diyorum pardon. Umut Kayra aldı ya. Bakar mısın abi? Umut Kayra yok etti be. Aga şimdi reset çek. Bir de X'ın normal modu. Yani benle kapışacaksın kanka. Reset çek. Ee, ben dedi bir vs atsın. Ben yine bir arkada bakım yaptım. Evet. Tak tak. Ee, kanka. Go. Şöyle bir el, bir iki el. Oh. Oh. Oh aman tanrım. Ben canımı da bu arada görmüyorum şu an. E, köşede gençler şey var. Action'ın e, logosu olduğu için yani logosu da gözükmüyor tabi de. Logo bende gözüktüğü için e, tam da canımı anlayamıyorum. Aga bu arada zaten komboyu bizimkiler bulmuş yani. Bakar mısınız? Ya ben şu an spammercıyım ya. Bakar mısın? Evet öldürdü. Ya öldürmesi çok kolay yani. Ee, bayağı da güzel bir şey Queen Kuye. Şöyle abi herkesi bir aşağıya çağırsanıza. Herkesi bir aşağıya çağırın. Abi herkes birbirine dalsın. Abi herkes birbirine dalsın. Ee, videonun sonunda şöyle bir başlangıç istiyorum abi. Herkes birbirine dalsın. Evet ben yine arada kaynayan bir beletus olacağım. Ee, şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Aga herkes bana mı fokuslandı? Ne oluyor? Oha chat. Ne oluyor? Herkes bana fokus. Ne güzel. Kanka yok yok zaten videonun sonuna geliyorum şimdi. Neyse abi herkes gelsin bir sıra olsun videonun sonuna gelelim. Herkes bir sıra olsun. Herkes bir sıra olsun. Herkes sıra olsun. Eee... Aga sıra oluyorsunuz mu? Sıra olun tamam sıra olun. Sıra oldu. Sağ baştan say. Sağ baştan say. Geç abi sıraya geç geç geç geç geç sıraya geç. Geç sıraya geç sıraya. Lan lan durun dalmayın. Aga. Neyse ben videonun sonuna geleyim böyle. Gençler video izlediğiniz için te çok teşekkür ediyorum. İyi günler oyunlar. Kana kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın videomuza. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.